Hello，大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。今天想要和大家分享的是一道超级美味而且不可缺少的拉面配菜——日式拉面风味溏心蛋。配料的部分可以根据喜好调整，不论是加入砂糖、减少清酒、增加水量，都是完全可以的。 由于是制作半熟的溏心蛋，鸡蛋要尽量选择可生食的种类，才能保证卫生安全哦。先将配料的日式酱油、味淋、日式高汤、蒜泥以及水的部分混合，流出清酒不一起加热，是为了避免蒸发掉太多清酒味。一般制作这道料理的酱汁会用火炉进行加热。 加热酱汁是为了让各种味道融合，用微波炉加热至微微沸腾状态也是可以的哦。趁热再加入清酒，接着在一旁放凉，要完全凉下才可以用，不然浸泡的时候会影响鸡蛋的熟度哦。接下来就是煮鸡蛋的部分，让我分别用冷水和热水来尝试烹煮，目标是有稠度的流动性的蛋黄。 冷水下锅一起煮开，根据火炉种类、鸡蛋大小、个数、是否冷藏过等因素，要多次实验才能煮出自己喜欢的样子哦。我用的是电炉，刚从冰箱拿出的四颗五十五克左右的鸡蛋，七百三十五克水，一点五夸子的锅子，过程中轻微搅动让蛋黄位置不偏移，一煮开立刻关火，并且离开火炉停止加热。 盖上盖子，计时焖两分钟。想煮好一颗溏心蛋，并且能完好的剥壳，达到想要的熟度，也是需要多次尝试才能成功的哦。开水下锅，用最轻的方式放入，火候大小只要保持水是沸腾状态就好。过程中依然要轻微搅动，煮六分半到七分钟。在鸡蛋快要煮好的时候，就要准备好冰水。 两种方法都是煮好之后立刻进冰水降温，一分钟后即可开始剥壳。冷水下锅的鸡蛋相对难剥壳，开水下锅的鸡蛋容易开裂。从冰箱拿出后冲一下冷水，会不那么容易裂哦。剥壳的时候从宽一些的方向开始，也就是有空气的那边会比较容易哦。完成剥壳的鸡蛋就可以来浸泡啦。 按照以上我给出的时间煮好的鸡蛋非常软，轻轻捏能感觉到里面的蛋黄没有形成固体的圆。由于之后要冷藏浸泡，有流动性的蛋黄会在冷藏后稍稍凝固起来，因此有一定流动性的蛋黄才适合这道料理哦。浸泡的容器用密封保鲜袋会比较均匀，我个人喜欢用同样可以密封的。 蛋高一些的玻璃容器，透明的瓶身可以观察到浸泡的程度。高的容器让鸡蛋微微浮起来一点，不互相压着，并且酱汁也能更好的淹没住鸡蛋。在浸泡过程中可以不定时晃动一下，让蛋白上色更均匀。接下来就让溏心蛋在冰箱努力变好吃吧。 如果等不及，需要半小时内吃的话，将煮好的鸡蛋放凉切开，还有余温的程度就好。在蛋黄上淋上一点点酱汁，蛋黄在变凉的过程中，酱汁就会和蛋黄融在一起。但这只是紧急做法，还是建议用凉的酱汁过夜浸泡，味道才会丰富和均匀。这是泡了十八小时的效果，按我给出的酱汁比例。 浸泡十八个小时左右是入味最合适的时长。我在食谱中选择了少盐酱油，因此就算稍微泡久一点点也不会太咸。建议在两天内食用完毕，剩余的酱汁可以再次煮过后继续浸泡一次，或者直接用来做乌冬面或者冻饭哦。做好的溏心蛋不仅可以用来配拉。 做好的日式拉面风味溏心蛋，有浓厚的酱油味，还带有一些些甜和清酒的香气，再加上冰冰凉凉的温度，非常适合在夏日里享用哦。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享。可以的话，请帮我按个喜欢和订阅哦，也可以开启小铃铛，获得最新影片提醒。我们下期再见，谢谢支持。